Скажіть, будь ласка, які асоціації у вас виникають при слові росіянин? Флаг Росії. Як іде війна? Зразу війна, так? Росіяни асоціації. Гарний, розумний, добрий народ, який попав в погані руки. Росія це країна-агресор, яка в принципі зараз е, здійснює таку політику е, захвату та анексії, наприклад, щодо Криму росіяни зазомбовані люди. Оце така асоціація виникає в першу чергу. З ними не можна, з роднею розмовляти не можна. Вони там настільки зазомбовані, що їм доказати нічого не можна. Ну, ви знаєте, ми стільки років жили, і дружили і мирилися, що прямо так негативно не можна сказати іменно росіяни. Це політичні ігри, це таке діло. Звісно, з родиною всі пересварилися, тому що вони не розуміють нас, ми не розуміємо їх і один одному доказати нічого не можемо. Але я вважаю, простий народ не винуватий, ні, вони, ні ми. Ну, росіяни, чесно кажучи, для мене я не ворог, ну, вони для мене як не ворог йдуть. Це просто Путіна <laughs> трошки мозги на місці. Так і не вважаю росіян поганими людьми, бо сама проживала у Росії, ти знаєш, який там народ є добрі, хороші, які можуть бути асоціації. Ми завжди жили як брати і сестри, правильно? То чого ми не можуть бути погані? Я дружу з росіянами. Гражданин сильної країни, не знаю, славяне, Київська Русь, ну багато чого так. Росіянин це в першу чергу нація, яка в свій час була сформована саме завдяки е, українському е, київському князю, як ми знаємо, засновнику Москви Юрію Долгорукому. І е, більшість міст, які в тому числі були фактично князівства саме Київської Русі, вони були засновані саме київськими кінцями. Тобто Київ заснував Москву. Ну ніяких поганих асоціацій, як мене викликають це слово Ну це якби дружній народ, це не наша війна. Ну тобто я завжди їх вважав такими самими людьми, як вони. Тобто ми всі люди. Ну, таке. Нормальная ассоциация, они наши родные, как и мы их тоже. И в России очень много украинцев живут, очень много. Це ж перепутані народи. так що- Як можна ще про це говорити? Перепутані росіяни з Так что все українцями. это, Ті по-моему, там, а ті там. Так же само той самий Крим, що вони забрали. Хто його забирав? От ви мені об'ясніть, хто його забирав той Крим. Коли е, Турчинов і оці ця зараза, можна так називати, я інакше не можу назвати. А по мені все одно. Це зараза була. Понимаете? І вони віддали цей Крим, віддали без боя, без нічого. Все. Ну, в принципі, нічого поганого. Там можна по-різному їх називати. хто. Ну, рос- саме росіяни зараз рідко просто вживаються. Там більше москаль, кацап і по того. А слово а росіянин саме нічого, ну, житель Росії. Да, по большому счету никаких ассоциаций не возникает у меня. Дело в том, что публика там просто загипнотизирована теле- телевидением и все. Просто отказываются у них мозги соображать, вот и все. Росіянин, ну, перше, я сам росіянин, тому що у мене, о, ну, у мене асоціація це моя, скажімо, родина і мої земляки це в Росії. Я народився в Тамбові. Така асоціація. Це, скажімо, літні мені люди. В основному це якийсь недружелюбний народ, який прийшов на нашу територію і хоче її завоювати. Ну, напевне, матрьошка там була лайка. Погані. Ну, ну медведі. Да. Медведі напевне, сама Водка. Ліс, нафта, невігластво. Е, далі, ви вважаєте росіян братнім народом? Ні, тепер ні. Вважаємо ще братським народом. Вони ж не винні в тому, що в них таке керівництво. Звичайно. По-перше, в нас е, слав'янська нація, ми споріднені, нас родина, її батько з Росії. Ну, ну так же, ну як. Таке всі помішані, всі змішані і віками. Е, їхній народ так, е, так само розділяється 50 на 50. Одні, одні е, відносяться до нас нормально, нормально, і одних, я вважаю, досить добрими людьми, з якими можна досить добре поспілкуватися, провести час. а інша частина хочуть нас принизити. Ну, Не всіх. Да раніше вважали, а зараз не всі, да. Да, считаю. И чему? Потому что исторически мы достаточно сильно связаны. Так, звісно, вважаю всіх людей братським народом. Взагалі не підтримую ці держави, ну так політику взагалі не підтримую. Це вони роблять так, щоб роз'єднати нас. Вважаю всіх людей бра- братями і сестрами. Да, братский народ. Потому что они перепутанные. Э, Россияне э, женаты на украинцах, украинцы на россиянах и вся общество. Да. Да. И чему, расскажите? А потому что там и там славяне. Я вважаю, що для українців вони не є братським народом, тому що е, інше зовсім походження у росіян і українців. І по великому рахунку, якщо е, копатися в історії, то росіяни не є слов'янами. Судячи з останніх обставин. Є такі росіяни, що, що зовсім. Ну, це неправда. А, а, а, а, є, а, а є звичайні добрі росіяни, що Ну, ну вони ж наші, вони наші брати, подожди, вони такої ж самої віри, вони такі самі, вони з нашої гілки. Вони наші брати. Так, так я ж таки кажу. Так. Ну, перш за все, через тісні е, е, зв'язки, які виникли ще за часів Радянського Союзу, дуже багато українців. Е, Створювалися сім'ї разом з росіянами, і через це дуже велика діаспора українців зараз знаходиться в Росії. Однозначно, навіть після всього, що було, так я вважаю. Я не раз пересікаюсь по своїй роботі з росіянами. Ні, якби по історії ми ніколи і сильно не дружили. Так, в принципі. Що б ви хотіли побажати росіянам? Хотіла побажати б росіянам бути собою такими, якими вони є. З одної сторони трошки безшабашні, з другої сторони трошки такі е, люблять мількіші, знову <laughs> перепорозько-український. І я вважаю, що народ хороший, добрий, нормальний. Просто не туди, не туди пішов. Вони поміж е, слухали те, що їм кажуть. Подружили з нами. Що це таке? Розуму, терпіння. Е Ну, зараз подумаю, що ще такого їм треба. Е, ну і все-таки більше аналізувати і думати своїми е, мозгами, своєю головою е, перед тим, як вірити в щось. Щоб чим більше людей думало своєю головою, дивилися на цю позицію, так як підказує серце. Як серце підказує. Не за політики, не за Путіна стоять. Думали, що це неправильно, це все робиться. Привіт! Ми ну що припинили цю агресію, ми все-таки теж не хочемо війни, думаю, теж там багато народу, які не хочуть війни. Навірно, немножко розсудительності. Хотів би передати, щоб вони не слухали новини, ні наші, ні чужі, ні свої, нічого не слухали. Нас, якби ми хочемо, щоб у нас був мир, все добре було. Я сподіваюся, що вони також це хочуть. Тобто, щоб ну, ніхто між собою не воював більше думати своєю головою і якось. Це все <clears throat> якось вони так різко стали погано відноситись до нас, що аж якось дивно. Просто ні звідки стільки агресії. Трошки більше розуму і нормального президента. Щоб вони прийшли в нормальне сознання і перестали займатися дур'ю. Щоб вони берегли в собі людей, дивились на ситуацію розумно, е, так як я стараюся особисто дивитись. Щоб вони припинили дивитися телебачення, щоб вони не піддавалися зомбуванню, пропаганді, е, ну, яку поширює їхня влада. Щоб вони забралися додому. Напевно, не будьте такими жорстокими, бо щоб ви заспокоїли, да. щоб вони заспокоїлися. Да. Щоб вони більше вірили е, засобам інформації західним, а не російським. І не думали, що якщо весь світ проти Росії, то вони одні праві. Такого не може бути. Значить, в чомусь тут вони не праві. Я побажала їм миру, миру з нами, миру з України. Що б я хотів продати росіянам, це перш за все, щоб вони думали своєю головою і щоб вони відносилися е, до інших національностей, так якщо що, як вони хочуть, щоб відносились до мене. Здоров'я і миру. Мені вони нічого не зробили поганого. Тут багато є росіян. Я з ними дружу, вони теж гарно до мене відносяться.